የሰው ሁሉ አይን ተስፋ የሚያደርገው ልዑል እግዚአብሔርን ነው። ይህንንም ዳዊት ይገልጠዋል። ጳውሎስ ደግሞ የሁሉ ተስፋ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ መሆኑን ለጢሞቴዎስ ይጽፍለታል። እስቲ እናነጻጽር። በመዝሙር ሰባ በቅንፍ ሰባ አንድ ቁጥር አምስት ላይ አቤቱ አንተ ተስፋዬ ነህ፣ እግዚአብሔር ሆይ ከታናሽነት የጀምረ መታመኛዬ ነህ ይላል። ስለዚህ እግዚአብሔር ተስፋ እንደሆነ ዳዊት ይጽፋል። በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ ጳውሎስ በአንደኛ ጢሞቴዎስ መልእክቱ ምዕራፋን ቁጥር አንድ ላይ ተስፋችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይላል። ተመልከቱ። ዳዊት እዛ አቤቱ አንተ ተስፋዬ ነህ አለው እግዚአብሔርን ጳውሎስም ደግሞ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ተስፋችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳዘዘው ትእዛዝ የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ የሆነ ጳውሎስ በማለት በእውነት ተስፋችን ክርስቶስ መሆኑን አስረድቶናል። ስለዚህ ተስፋ እግዚአብሔር ነው። የሰው ሁሉ ዓይን ተስፋ የሚያደርገው እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ተስፋችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሎ በመግለጡ ቅዱስ ጳውሎስ አማን በአማን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ነው ብለን እናምናለን።